ああ面白いな面白い面白いぞドラゴンリーまさかお前がよあんな強引に答え合わせしてくると思うとなんなかったお前がお前なんか俺の妻のこと言ってたっけ ああ気抜いてたなやられたぜだけど今聞いてたな勝ちの乗りを受けたのはエル・デステラードだ試合中何が見えようと最後スリーカウント取ったなこの俺エル・デステラード 前もうちょっと日本にいろよああ徹底的によお前の素顔いやお前イケメンだもんよああなあ CMLL のリングで散々一緒に練習したじゃねえかお前と俺の仲だろおう今日のことは許してや言ってるよな俺は心が広い器がでかいんだよなんでチャンピオンだからよ Colección, que Entonces, más gari da máscu gari. Dragon gari Esperado. Una nueva, una nueva rivalidad. Bien, eso me gusta. Nuevos retos. ¿Sabes quién es Dragon Lee? Te metiste con mi máscara. Yo me meto con la tuya. La gente, la gente quiere más. Sin tanto enredo. Tú y yo. Máscara contra máscara. Cuando quieras.